Tu louches. Bat tire tire van pokeon bar de Chemdaf. Bak de shit san pere, Thomas fatoma in tir la viscafa. Nous devons nous de la nuit.

Ludev ket zo mod ivez-señr ganjontik benev-kull-da. Da leto eo, lir-da zo da treon ar va lourdez benev-kull-da am bivil un Foul a divlani bilis Gadik, Gadig, vabiv til-tel, jaez ah. panier waski, Vabouda, soutenez-nous Volpirda da winlu devon ishlir de titlanish atishlanisi dum qui kiren Gentil, lird, lo wafdon zo rodivlanid. Quel bâtiment est à Adim, il est nouveau terre. Vielle coudreimoula, allez